чешем кошака. Довольный, мурчит как бешеный. И вот что самое интересное, в процессе линьки весной даже у цариенталов вот столько начесывается, представляете? Вот это да! И это называется короткошерстная ориентальная кошка. Ой, как хорошо! Ой, как хорошо! Чешите меня, чешите меня полностью! -о, -о, -о. Ой-ой-ой. Ой, какая можно довольная. Довольная. Да. Да, да, да, да. Ой, господи. Смотрите. Вы просто посмотрите на это. Я думаю, мы начнем валенки сегодня вязать. Не сегодня, а завтра. Сильное заявление. Да? Так, сейчас уж мы вам покажем весь наш грязный диван. <laughs> Это вот коробка его. Больше всего у него слазит вот отсюда. То есть здесь прям клондайк. Ну, в общем, ну, я не знаю, слышно или нет, но вот послушайте. Ему нравится. Народу нравится. Да, Гишундель? Ну все, все, все, все, давай. На сегодня закончим, да? 谁接谁，明天接谁，接谁？